नमस्कार मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे कठोरी चार्ट डायग्राम तर कठोरी ही कशी वाढवायची एकदा का तुमच्या लक्षात आलं की तुम्हाला कधीच प्रश्न पडणार नाही विषय तर तेच तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे तर पहा हे प्रिन्स कट ब्लाऊजचा डायग्रामसुद्धा मी तयार करून ह्याचासुद्धा व्हिडिओ अपलोड केलेली आहे हवं असेल तर ते तुम्ही माझ्या चॅनेलवरती जाऊन पाहू शकता किंवा याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देते तिथं जाऊनसुद्धा तुम्ही हा व्हिडिओ पाहू शकता तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करू या ठिकाणी मी कठोरी चार्ट तयार करून घेणार आहे तुम्हाला जर का कठोरी चार्ट मी जसं बनवते तसं जर जमत नसेल तर जे तुमचं पेपर कटिंग असतं कठोरीवालं जो पेपर कटिंग असतो आणि नंतरनं आपण कठोरी वाढवतो ते पेपर कटिंग घ्यायचं आहे आणि तुमच्या वहीवरती तसंच जसं आहे तसंच ठेवून घ्यायचं आहे आणि कटोरीनुसार मार्किंग करून घ्यायचं आहे तर पहा या पद्धतीने मी इथं कठोरीचं असं चार्ट तयार करून घेतलेली आहे आता फ्रेंड्स जेव्हा आपण पेपर कटिंग करतो आणि क कटोरी जेव्हा वाढवायची असते पेपरवरती अनेक जणांना प्रश्न पडत असतो की नेमकी कटोरी कशा पद्धतीने वाढवायचं आहे हेच मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये क्लिअर करणार आहे कुठल्याही साईजची कटोरी असो अगदी अठ्ठावीसपर्यंत ते चाळीसपर्यंत कुठल्याही साईजची कटोरी असो कशी वाढवायची पहा आधी अशा प्रकारे मार्किंग तर करून घ्यायचं आहे जो कटोरी आहे त्याला जसं आहे तसं आता वाढवताना अशा प्रकारे टेप ठेवून घ्यायचा आहे आणि त्याचा मध्य काढून घ्यायचा आहे पहा टेप ठेवून मी याचा मध्य काढून घेतलेली आहे आता ह्या मध्यापासून खालीपर्यंत दीड इंच न्यायचं आहे पहा दीड इंचावरती एक मार्किंग करायचं आहे ह्या मध्यापासून आता ह्या कोपऱ्याला सुद्धा दीड इंच घ्यायचं आहे दीड इंच हे परफेक्ट येतो कठोरीमध्ये तर ह्या साईडला सुद्धा दीड इंच घ्यायचं आहे ह्या साईड हे साईड आणि हे साईड तिन्ही साईडला आपण दीड दीड इंच घेतलेलं आहोत आता पहा हे पॉईंट ते हे पॉईंट जॉईन करायचं आहे आता हे तिन्ही पॉईंट आपण जॉईन करणार आहोत मी जसं दाखवते तसंच तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये हे कटोरी चार्ट तयार करून घ्यायचं आहे आणि जेव्हा तुम्हाला कटोरी वाढवायचं असेल तेव्हा तुम्ही तुमच्या वहीमधलं बघून असंच कटोरी वाढवायचं आहे आता गळ्याच्या साईडला पहा अगदी पाव इंच वाढवायचं आहे दोन्ही साईडनं पहा अगदी पाव इंच इथं असं तीन रेषाही तुम्ही आखून घेऊ शकता पाव इंच म्हणून ह्या साईडनं सुद्धा पाव इंचच वाढवलेलं आहे आता हे पॉईंट ते हे पॉईंट जॉईंट करू आता ह्या साईडला सुद्धा पहा पाव इंच वाढवलेले आहे आता हिथून आकार द्यायचा आहे कमी करत करत असं पाव इंचापर्यंत यायचं आहे हा आकार पहा या पद्धतीने असं आकार देऊन घ्यायचा आहे कटोरीला आता पहा इथं लिहून घेऊ शकता दीड इंच वाढ म्हणून पहा सुद्धा दीड इंच घ्यायचं आहे ह्या कोपऱ्यातसुद्धा तुम्ही असं लिहून घेऊ शकता दीड इंच लक्षात राहण्यासाठी इथं बाण काढू शकता आणि ह्या सुद्धा दीड इंच काय होतं प्रत्येक वेळेस लिहून ठेवल्यास लक्षात येतं की कुठला माप हे किती इंचाचं आहे ते आता इथं बाण काढू शकता हे दीड इंचाचं आहे म्हणून पहा इथंसुद्धा मी बाण काढून घेणार आहे दीड इंच म्हणून इथून अशा प्रकारे इथं सर्वीकडे लिहून घ्यायचं आहे हे आता पहा इथंसुद्धा पाव इंच आपण वाढवलं दोन्ही साईडच्या गळ्याला आता तुम्हाला हे तीन रेषा कळत नसेल तर इथं सरळ तुम्ही पाव इंच म्हणून लिहून घ्या पहा या पद्धतीने पाव इंच वाढ म्हणून लिहून घ्यायचं आहे तर फ्रेंड्स अशा प्रकारे कठोरी ही कशी वाढवायचं हे मी तुम्हाला दाखवलेले आहे व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट्स करून नक्की सांगा आणखीन काही तुमच्या अपेक्षा असतील तर ते सुद्धा कमेंट्स करून सांगा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा तर थँक्यू